сүрөттө эки изотерма жана эки адиабаттан турган карно циклын көрүп турабыз бир эки процесси изотермалык бул процесстин жүрүшүндө жумушчу тело ысыткыч менен байланышта болот андан q бир жылуулук санын алып баардык жылуулук механикалык жумуш аткарууга кетет андан соң жумушчу тело изоляцияланат газдын кеңейүү процесси уланууда оң жумуш аткарылат бул учурда газдын температурасы азаят ички энергия аркылуу жумуш аткарылды адиабаттык 2-3 процесси болот андан соң жумушту тело муздаткыч менен байланышат поршень ылдый түшөт муздаткычка Q2 жылуулугу берилет бул процесс муздаткычтын температурасына барабар туруктуу температурада жүрөт андан соң жумушчу тело изоляцияланат поршень ылдый түшүүсүн улантат газ болсо терс жумуш аткарат газдын температурасы болсо баштапкы температурага чейин өсөт төрт бир процесси адиабаттык цикл аткарылды система биринчи абалына келди